目にめられて手も足も出せねえ動けねえ泥だらけで汗まみれ転んだらまた立ち上がれ夢 のならイエスケザコリ Days of the fire 狙い定めたらありだけの力をぶつけてやるのさファイア逃げるな悩むな戸惑うな戦いがそこにあるのなら背中を見せずに突き進め勝利をその手に Yeah. 真の龍神の姿 ビーダマンが合体した本当の勝負はこれからですよすごいパワーだ空気が震えてやがるヤマトこのバトル簡単には勝てないぞおい寝るなブルーなんでってんだ心配すなグレイワイが必ずあの氷を砕いたるほんで絶対 お前のクロムゼファーを取り返したるんやヤマトお前元はといえば俺はお前のコバルトブレードを奪うためにやった シャドウに盾つくようなことがあればお前をここに連れてきたのも罠にはめるためだってのにお前はまだそんな俺のために戦ってくれるのか何問題あらへんアホ抜かせみんなで力を合わせればどんなことがあっても負けへん言うたやろ絶対脱出できるでまたみんなで楽しくバトルするんや 本気で俺を仲間と信じてそれとも <laughs> 無駄だ無駄お前なんかがこの俺様に勝てるもんかさあ見せてやるぜ爆裂竜の力をビーファイヤー <laughs> 爆走竜のコントロールと烈光竜の連射機能が一つになったそうとも爆裂竜に資格はないぜ お前にこの攻撃がかわせるか な短い時間でもう氷の地面を自分のものにしたってのか人間技じゃありませんねそれだけ動物に近いってことでしょういやそれほどでも褒めてね落ち着いて兄さんああいう相手はその分頭も動物並みこういう時はあああそうだな爆裂類の技はまだあるぜ 地面の氷に向けて撃っとる の上に空気の渦ができているんださすがですねよく見破りましたビー玉の凄まじい回転は空気の渦を作りますその空気の渦の力によって飛んできたビー玉は逆方向に弾き返されてしまうのさうんこれは困ったにゃこれじゃあどこから攻撃しても跳ね返されちゃうにゃ てヤマトはこの危機をどう乗り切るのかなうわたたたまがたまらん止まらんとあちょっと止めうわけどそれやったらお前も攻撃できへんやろそいつはどうかなあの姿はまるで ヤマトより先に氷を砕くのですおう任せとけってあの空気の渦があるうちはウェンへの攻撃は無理やこうなったらワイも急いで氷を砕くでそうはいきません 手段を選ばないそれが僕たちシャドウのやり方ですシャドウ <laughs> いいわいいわその調子よウエン・リーもっともっと奴らを苦しめておやりなさい 間にもどんどん氷が崩されていくこのいちごをビー玉の代わりにセットしてでなんでやねんお前が欲しいなこいつか ディレクトヒットバトル専用ワイドサーバーそれやコバルトブレードハイパー連射モードの完成や <laughs> 爆裂流の連射に対抗しようってのか愚かいくら連射したところで無駄なのに行くでコバルトブレードワイとお前の力を くだけだぜもうちょいもうちょいやヤマトお前一体何を見えたあの一点やいけまったく無駄だってのが分かんねえかな まさか弾き返されるビー玉の角度を調整するためにあの連射を確かにこいつはディレクトヒットバトルには有効やけど今回は氷の柱を砕くんが目的やからなヤマトお前やっぱすげえぜどやワイはビーダマンのことになると途端に冴えるんやああビーダマンに関してだけなそんな念を押さんでもちあのチビいずれにしろ これで勝負はゴムとゴムポイントが分かればもう大丈夫やコマンドブレードワイに力を貸してくれまたまるか吠えろ爆裂流ビーダマン デッドヒートが氷がどんどん崩れていく <laughs> この勝負俺たちの勝ちだぜ大丈夫かヤマトヤマトくん何が勝ちや卑怯な手ばっかり使いよってそんなん認められるか勝つためには手段を選ばないと言ったはずですませいぜい悔しがるがいいさこの負け猫がやかましいわいは負けてへん負けてへんのやいいからグレーのクロムゼファーを返せ うるせえなそう騒がなくても返してやるさこれは僕たち仲間のベーダマンですからね <laughs> なそうだろシャドウ1のスピードを誇る戦士疾風のグレイ シャドウの仲間だって言ったんだよお前自分がグレーにおびき出されたことまだ分かってないのか彼があなたの前に現れたのも全てはシャドウの仕組んだことだったのですこのままではいずれ我らの邪魔になる大和ヤマトお前とコバルトブレードを葬り去るためになえグレー それにグレイカって助けてくれたんやでえ俺は別にグレイ君もありがとうああ <laughs> グレイが赤くなったほんまや真っ赤やでうるさい俺をからかうとただじゃ済まないぞ <laughs> ほんまいい場所やないろんなやつといろんなふうに戦えるんやこんな楽しいことわい生まれて初めてやそれもこれもお前がいろいろ教えてくれたからやめっちゃサンキューやでそんなんじゃねえよそんなそんな 嘘やグレイは相手を動けんようにするなんて汚い手を使わへんでビーダーにも悪い奴がおるそう教えてくれたのはグレイなんやそのグレイがお前らなんかの仲間のはずがないやろうがヤマトいやそうやろグレイななそそれはどうしたはっきり言ってやれよグレイあなたはシャドウの嘘や グレーはワイらの仲間なんやち仕方ねえほらよそいつで分からせてやれお前の本当の仲間が誰かをなここでヤマトを倒せば今までのことはなかったことにしてあげましょう。ヤマトを倒せ 仲間だとこいつらまさかあの約束を忘れたわけではありませんよね妹思いのグレイさん約束ってそうだ俺がシャドウを裏切ったらお兄ちゃんリエナ 約束って何やクレイなんか言うてやクレイなあクレイ <laughs> バカすっかり騙されやがって俺は最初からお前を騙すつもりだったんだよまったく 今まで気がつかないとはとんだアマちゃんだぜま無理もねえかあんな間抜けな母ちゃんに育てられたんだからなだがこれでもう分かっただったら勝負だヤマト今ここで俺と戦え嘘やろなあグレーどうした やらねえのかくれくどいぜバカ猫怒ったかならその怒りを俺にぶつけたらどうだそれとも俺が怖いかこのヤマト君 族よし今だやっちまえグレイ俺は B バトル以外をする気はないだが覚えておけ次こそは容赦しねえお前との決着は必ずバトルでつけてやるからな 前なんかにワイは絶対負けへんで負けてたまるかこれはこれは何やら面白いことになってきたわね憎しみを持ったヤマトとグレイどんなバトルになるのか楽しみだわどいつもこいつも はれよお前みたいなやつギッタンギッタンにしたるからな仲間や思てたのにグレーのアホボケカカの下手絶対許せんぞうわ果たしてヤマトはこのショックから立ち直ることができるのかそしていつかま は次回はに月の光に照らされて君の願い つ夢を追い続ける戦士のほんの少しの休息おやすみまた明日焦らないで 世界一不幸なリーダーちゃうんやろか <laughs> けどワイはへこたれへんで行くでタメゴロ修行の旅へゴーゴーゴーやどれよグレイワイはもっともっと強うなってもっぺんお前とバトルしたる次回伝説を求めてところでお前何もんや